assalomu alaykum aziz yurtdoshlar aziz mana shu musofirda g'aribda yurgan barcha barcha aka ukalar opa singillar mana hozir mana shu yerda to'yimiz bo'lib o'tdi bugun sakkizinchi yanvar kuni xudo xohlasa yanagi shanba kuni ya'ni o'n to'rtinchi yanvar kuni barchalaringizga yaxshi kayfiyatni ko'tarish uchun shu yerda yana konsertimiz bo'ladi barchalaringizni kutib qolamiz assalomu alaykum do'stoni aziz ruzi shanbe ruzi chordahm дар ин тараф хонаи наврӯз як консерти барпо мегашо консерт э, бо як чанд забон консерт бо номи солидарност яъне ҳамбастагӣ аст бо забони тоҷикию русию эрониу афғонию э, қирғизӣ ҳаст марҳамат мехоҳем ки ба консерти мо ҳама каса биёед боламзазиташар газн босан соа çay gücü boşa boşa Umara şinokta boşa Beş gidemen ağzına yüzdeki pardasına Bağrı bölünü orada gen şireli av Kırıp canavargen Şahla kuzini Onam meni, onam meni bir mehribon onam meni ko'ngli bordir komilani jahli tezda jamilani mujallamang qashlaringga chizib qalamni alma tarbizni bizni salamni qashlar dilba istay isyon qilib